Studio hier in Wien. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Willibald Wunderlich mit einer Sondersendung. Nun steht es fest, die harten Maßnahmen des Ministeriums für innere Sicherheit in den vergangenen Wochen schlugen fehl und konnten das unter Präsident Trump geführte diktatorische Regime nicht unterwerfen. Somit ist unsere Nation in einer Lage, in der wir uns seit rund 75 Jahren nicht mehr fanden. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen heute Abend leider mitteilen, dass Bundeskanzler Kurz den Notstand in unserer Nation ausrufen wird, welcher morgen um 6 Uhr in Kraft tritt. Wir schalten nun live zu unserem Korrespondenten in Washington. Das war's von mir. Bitte schätzen Sie jede Stunde, die uns heute Abend noch bleibt. Stell dir vor, du hast nur eine Nacht. Ein paar Stunden bist du turned oder bist du lame. Was wird es sein? Zwei Pillen, eine Ja und eine Nein. Hab mich entschieden, ich geh hoch wie deine Dynamite. Ich geh hoch wie Dynamite. alle meine Ketten, ich seh aus wie Eis Kicke negative Shit aus meinem Freundeskreis Ich mach die Dirty Work, Jordans bleiben trotzdem weiß Heute geh ich hoch, denn mich an um jeden Preis Warum die Arbeit für die anderen machen, für die anderen leben? Viele sind depressed und nehmen sich das Leben Hätte ich mir nur die Kraft gespart und mir selbst gegeben Ich würde es niemals in die Tat umsetzen, würde ich's nicht bereden Zugegeben, reden kann mir viel Manifestiere deine Träume für den besten Deal Wache auf Schreite meinen Weg, auch wenn die Welt steht Stell dir vor, du hast nur eine Nacht Ein paar Stunden bist du turned oder bist du lame Was wird es sein? Zwei Pillen, eine Ja und eine Nein Hab mich entschieden, ich geh hoch wie deine Mai Ich geh hoch wie deine Mai Meilenweit entfernt, du kannst du es hören Ich geh hoch wie deine Mai Meilenweit entfernt, du kannst du es hören Keine Reflection, aber sicherlich kein One-Take plate. Kind of reflection, I was in your